الرجل دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج يا درجوا يا به فتمم الفضل وامن حسن مختتمي يا أنت بدع العالمين به فتمم الفضل وامن حسن مختتمي يا نبي la good. love. الفقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا